en of het dan goed gaat, dat weet ik niet natuurlijk. Wat, daar is een meneer ik tegen mij van jongens en meisjes. Zo, Ja, ik denk

Yeah.

Oh, gaat gewoon nog vooruit gaan, Ja, binnen. Alle paardjes. Waar gaat Sinterklaas heen? Sinterklaas, ik vind het heel eng om u zo hier aan te nemen. Even goed kijken dat het goed gaat, hè? Hier in de al deze mooie nieuwe huizen onze speculisten is waar ontzettend fijn dat u zo zoveel Pieter heeft meegenomen. Gewoon hartelijk welkom bij ons. Dankjewel. Ze vinden nog oh. een fijn brandweer. Allemaal die verkeerde maskingen. En dat is zo nooit Het is zo mooi. En er staan niet allemaal kinderen, honderden, duizenden kinderen op moeten wachten. Loop je met mij mee? Ja, dat is allemaal kinderen. heb je een mooie muts op. Heel vies. Nee, ik ben heel vies. Doe kom! Wij gaan goed op naar de beekjes. Ja. Nou, we zijn Oh ja, scanner. Ik ga er nog even over nadenken hoor, als je heel lief bent. Vijf, hier! Hoeveel jullie willen zijn? niet. Maar het ging allemaal goed, hè? Goed gegaan. Gelukkig maar weer. Oh, loopt ie. Meneer Ari. Meneer Dennis. Die, uh, die koets daar staat. Hij doet er doorheen. Zit er naast. Oh, sorry. Ik doorgelopen. Maar nu willen ze graag als mama's een keer met u op de foto. Klein beetje aan de kant. Klein beetje aan de kant. Klein beetje aan de kant.

Opa Piet.